एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट वैसे तो अपनी अदाकारी को लेकर काफ़ी मशहूर रहती हैं और ये अपनी अलग अलग ड्रेसेस को लेकर भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती हैं लेकिन हाल ही में इनके नए लेटेस्ट फ़ोटोशूट के कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है तो देखिए इन तस्वीरों में जेनिफर विंगेट कितनी हॉट लग रही हैं